Cześć, siemano, z tej strony Kitsuki i dzisiaj zaprezentuję wam poradnik jak zmienić system plików na pendrive z FAT32 na LTFS. Pierwsze musimy posiadać pendrive'a większego niż 4 GB. Gdy klejamy sobie plik większy niż 4 GB na nasz pendrive, wyskakuje nam informacja, że dysk wymienny jest przepełniony Podstawową wadą jest to, że w pamięciach przenośnych typów flash, takich jak pendrive czy karty pamięci, stosowany jest system plików FAT32 i nie obsługuje y, plików większych niż 4 GB. Jeśli mamy ważne dane na naszym pendrive, skopiujmy sobie, gdyż nasz dysk wymienny zostanie sformatowany. Jak sformatować, jeśli nie mamy takiej opcji na NTFS. Klikamy prawym przyciskiem myszy na nasz, yy, na nasz dysk wymienny, właściwości. W oknie właściwości naszego pendrive'a wchodzimy w zakładkę sprzęt. Następnie z listy szukamy nazwy naszego pendrive'a, po czym klikamy przycisk właściwości. W oknie właściwości naszego pendrive'a wchodzimy w zakładkę Zasady. Zaznaczamy drugą opcję Optymalizacja wydajności. Po czym będziemy, po czym będziemy mogli sformatować go na system plików NTFS. Potwierdzamy przyciskiem OK. OK. Nasz, nasza pamięć USB zniknęła chwili musi się pojawić. Gdy się pojawi, klikamy prawym przyciskiem myszy Formatuj. W oknie Formatuj dysk wymienny w systemach plików mamy, yy, mamy taką wartość jak y, NTFS, czyli możemy już formatować. możemy zaznaczyć kompresję, szybkie formatowanie i potwierdzamy naszą działalność. Formatowanie zostało zakończone. OK, zamknij. I nasz pendrive został sformatowany do systemu plików NTFS. Teraz możemy wklejać pliki większe niż 4 GB. Dziękuję za obejrzenie. Na razie.